Oké, het boorproces zelf. Wat ik doe, ik neem de 5 mm boor. Deze 5 mm boor doe ik hier een gat voorboren En ook op dit punt een gat voorboren. Zorg ervoor dat je een klein beetje aan de binnenkant zit. Niet te ver aan de buitenkant, want dan ga je aan de binnenkant... Dan ga je aan de binnenkant, heb je eh, geen uh, zit je eigenlijk tegen de binnenkant van de boot aan. Dus je moet een klein beetje naar de, naar de binnenkant, naar het midden van de boot boren. Deze twee gaten, of ja, vier gaten, 1, 2, 3, ja, 4, die boor ik voor met een 5 mm boor. Dan vervolgens neem ik de 9 mm boor. Met de 9 mm boor kan ik Hè? Deze verder doorboren en door de 5 mm heb ik, heb ik een goed, heb ik een goed eh, gat waar deze dus netjes doorheen valt. Kan ik die drie of die vier gaten voorboren. Aan de achterkant, de laatste twee, die boor ik zelf hier. En die pak ik rechtstreeks met de 9 mm. Je moet de boor wel een klein beetje eh, support, support geven met je, met je vinger dat, die, dat de boor niet in één keer grijpt en in één keer naar daar schiet of naar daar schiet. Maar als je met een hoge snelheid en niet te veel kracht deze doorboort, dan gaat dat echt wel netjes recht in het midden van die groef. Pats.